Paniek op de beurs, de eh, meeste aandelen gewoon in het rood. Heel veel vette games erbij en kunt gamen en crypto kunt verdienen. In dit talkshow behandelen wij beursnieuws, belegging praktijk, tech versus fund, FIRE en natuurlijk crypto. Daarnaast houden wij een portfolio bij te gast, financiële influencers en professionele beleggers. En maak jij kans op leuke prijzen met Raad het Aandeel. Rusland is Oekraïne binnengevallen en Jordi Beuvink vertelt wat de gevolgen zijn op de beurs en voor jouw portfolio. Een interview met Thomas Franke, investment manager digital assets bij Eck Europe, over crypto-ETN's en hoe crypto het digitale goud is in tijden van crisis. Daarnaast maak jij kans op een overnachting in The Arcade Hotel in Amsterdam bij Raad het Aandeel. Beursnieuws. Jordi gaat ons alles vertellen. Ja, Sita, dankjewel en eh, leuk om hier te zijn. Rusland, eh, Oekraïne binnengevallen. En je ziet dan eigenlijk meteen een reactie op de aandelenmarkt. Het was eh, ja, gedurende de Aziatische handelssessie. Je ziet dan meteen die aandelen 2, 3, 4 procent eh, omlaag gaan die beurzen daar. En eh, ja, ook voorbeurzen Europese handel, dan zie je eigenlijk al van ja, alles paniek op de beurzen. de meeste aandelen gewoon in het rood. En echt het enige wat je ziet is dat ja, de olieprijs, gasprijs loopt op. olie door de 100 dollar weer vandaag. Ja, ook goud zie je oplopen. En misschien defensieaandelen zoals een Lockheed of een Raytheon, die, die stijgen op een dag als vandaag. Maar eh, ja, paniek op de beurs eh, en heel veel in het rood. Waar ga je dan in zitten? Want ik las op Finamize, las ik ehm, de agrarische sector is een, eh, een goede sector om in te zitten in dit soort tijden. Klopt. Ehm, ja, het zit namelijk zo. Rusland is het eh, grootste exportland van graan en, eh, en eh, zulke grondstoffen. En ook Oekraïne is een heel belangrijk land voor de export daarvan. Het staat volgens mij de top 5 ook van grootste exportlanden. Hmm. En ja, Oekraïne wordt wel eens de graanschuur van Europa genoemd. Dus nu, ja, met die situatie Rusland-Oekraïne, ja, ontstaat er best wel wat ja, onrust op die markt. over de ja, aanbodkant. En daarom dat die prijzen nou hard oplopen. Moet je daar dan ook meteen in gaan beleggen? het kan natuurlijk wel. Als jij denkt van nou, die trend gaat doorzetten, dan kun je dat zeker doen. Mhm. Alleen die grondstofmarkt, eh, ik vind het zelf altijd eh, best wel lastig. Eh, je moet eigenlijk best wel een expert zijn op, op dat gebied, omdat ja, het is een wereldwijde markt. Uh, er spelen zoveel factoren. Je moet er echt heel diep in zitten, wil je daar een goede vooruitblik op kunnen werpen. Eh, kijk, bij een aandeel kun je, kun je de kwartaalcijfers bekijken, kun je de outlook van het eh, management kun je zien, je kunt heel veel lezen. Eh, dus bij een bedrijf kun je, denk ik, iets beter inschatten hoe dat zich allemaal gaat ontwikkelen. Stel je wil wel in die grondstof zitten, zijn er dan makkelijkere manieren om daarin te zitten? Ja, op de beurs kun je vrij gemakkelijk grondstoffen verhandelen. je kunt bijvoorbeeld een ETC kopen, Dat is hmm. een soort ETF, maar dan een Exchange Traded Commodity. En die hmm. volgt eigenlijk gewoon de grondstofprijs, dus die kun je, ja, die kun je gewoon verhandelen. Ja, dat is een goede tip. Maar oké, dan moeten we wat meer in de aandelen zitten. Dan mhm. denk ik natuurlijk, ehm, nou, dan komen zo meteen wat cyberattacks. Mhm. Dus moeten we dan in de cybersecurity aandelen gaan zitten? Of? Eh? Ja, er is eh, misschien niet uh, 1, 2, 3 van nou er gebeuren nou een heleboel eh, cyberattacks, dus laat ik die aandelen maar kopen. Je ziet wel nu met Oekraïne Rusland inderdaad ook een heleboel van die cyberaanvallen. en je ziet het steeds vaker, dus echt iets van de laatste paar jaren. Eh, dus het is wel echt een trend. En er zijn ook steeds meer bedrijven die, eh, ja, die zich daarmee bezighouden en die meer omzet genereren. Eh, ja, omdat het een steeds belangrijker thema wordt. Ja. Ehm, je ziet bijvoorbeeld dat een CrowdStrike en Zscaler, Amerikaanse bedrijven die zich richten op cybersecurity, die zijn de afgelopen paar jaren enorm toegenomen in waarde. Alleen om nu te zeggen van nou, het gebeurt nu in Oekraïne, dus laat ik maar cybersecurity aandelen kopen. Ja, zo makkelijk is het helaas niet. ook mede omdat het, het, zijn technologiebedrijven. Mm over het algemeen vrij forse waardering, hard opgelopen. En je ziet eh, sinds begin dit jaar dat met name die technologieaandelen, die zijn hard onderuit gegaan. Eh, en dat is echt een trend, een verschuiving van groei naar waarde. Dus om nou te zeggen van nou laat ik uh, cybersecurity aandelen kopen, dat, ja, het ligt iets genuanceerder dan dat het is niet zo makkelijk. Nee, klopt. Nee, en, en, je had het inderdaad ehm, over de tech, dus toch wat meer groei. Um, moet je eigenlijk een beetje van weg blijven. Dat zei de vorige keer ook al inderdaad. Mm. Ehm, maar toen hadden we ook de rente en inflatie besproken. Hoe zit het daar nu mee? Eh, toen hebben we inderdaad ook over technologieaandelen, rente en inflatie eh, gesproken. En toen eigenlijk gezegd van ja, eh, die technologie, die draai van technologie naar groei, of, van groei en technologie naar waardeaandelen, ja die is heel duidelijk aan de gang. Zeker toen omdat net naar buiten kwam dat ja, die rente, die verhoging die zit aan te komen. En ja, die trend heeft zich wel doorgezet. Dus je ziet de afgelopen twee maanden, ja, technologie is de slechtst performende sector sinds begin dit jaar. Ja. Eh, een heleboel aandelen die ook echt gewoon 20, 30, 40, 50 procent eh, zijn gedaald in een paar maanden tijd in die technologiehoek. Ja, die renteverhoging, die zitten aan te komen. Dat hield de markt al een eh, aantal weken echt bezig. Alleen nu met die situatie in Rusland, met Oekraïne eh, ja, wordt het wel iets complexer. Omdat ja, die beurs die beweegt nou best wel wat. Ja, we weten niet wat er de komende weken gaat gebeuren. Eh, ja, als het echt verder escaleert, dan kun je niet zomaar die rente gaan verhogen. Want dat ja, is nog een trick om die markt weer eh, ja. naar beneden te dus, Ja, het wordt allemaal wel wat complexer nou met die renteverhoging. Oké, en, en hoe zit het? Want die inflatie die gaat natuurlijk ook alleen maar omhoog. Wat er nu gebeurt in Rusland en Oekraïne, ja, de olieprijs loopt verder op, de gasprijs loopt verder op. ja, dat is slecht voor die inflatie, want die neemt nog meer toe. Eh, dus ja, dat, is, dat, dat, komt ook nog eens bij kijken. We gaan eh, zien hoe het eh, ja, de komende weken gaat ontwikkelen en ja wat dit allemaal gaat opleveren. Nou, we gaan het zien ehm, de komende tijd en hopelijk hebben we ehm, de volgende keer wat beters te bespreken. Ja. <laughs> ja fondsen en ETF's. Thomas, jullie zijn onlangs begonnen met het aanbieden van crypto-ETN's. Wat zijn dit? Crypto-ETN's zijn in zekere zin het vrijwel hetzelfde als ETF's die je ook op de aandelenmarkt kunt kopen. En wat crypto-ETN's anders zijn, is de achterliggende structuur van de ETN, zonder al heel complex te maken. Ehm, is dat je in principe, ehm, in plaats van een aandeel te kopen in een fonds wat bij een ETF gebeurt, verstrek je eigenlijk een lening aan het fonds wat wij hebben. En met die lening gaan wij vervolgens cryptocurrencies kopen. En daarbij heb je als belegger één op één exposure naar de onderliggende crypto. Wij regelen de bewaring, de security, al die, al die dingen waarbij bijvoorbeeld bij andere aanbieders dat soort voordelen niet hebt. En het via een crypto exchange moet doen, waar je zelf je key moet bewaren, dat soort dingen. Wat best wel voor minder mensen technisch eh, wat lastig is. En dat, regelen we allemaal voor jou. Hoe koop je hoe schaf je ze echt aan? Hoe handel je er echt dus in de ETN's? Ja, het is hetzelfde als met een, ehm, een aandeel wat je koopt via je eigen broker. Dat kan de Giro zijn, Links of, eh, of Saxo en Bink. Wat zijn nog meer de voordelen van een ETN? Waar je nu crypto kan kopen, dat worden wel steeds grotere partijen, maar voor heel veel reguliere beleggers die hebben eigenlijk willen dat soort risico's niet lopen in, die in die wereld. En dan is het gewoon makkelijk om via een gereguleerde partij als VanEck met gereguleerde structuur gewoon te kopen. En, alles wordt bewaard aan de achterkant. Daar ben je van verzekerd. Ehm, en, en, en, dat is eigenlijk de meest simpele manier om crypto te kopen. Zonder dat je security keys hoeft te bewaren, zonder private keys, zonder alles soort dingen. Ja, er is gewoon heel veel gedoe eromheen. Wat je Alle romslomp. We hebben hier eigenlijk comfort via deze ETF's. <laughs> ja. Nou, hoe zie jij de toekomst van ETN's? Dat is echt een leuke vraag, want ehm, dat gaat natuurlijk breder dan crypto ETN's. Dus ik denk dat de hele financiële markt uiteindelijk op blockchain rails gaat draaien. Eh, dus nu, je kunt het een beetje vergelijken met een eh, analogie van een weg. Dus je hebt nu eigenlijk een soort paard en wagen. Dus, eh, ik weet niet of je meer beledigt, maar het huidige financiële systeem is toch een beetje een soort wat rijdt op een weg die functioneel is. laten we zeggen een zandweg. Het gaat prima. En blockchain is eigenlijk een soort eh, asfaltweg. Die toch al veel sneller en veel meer functionaliteit biedt voor snellere auto's. Mm -hmm. Paard en wagen gaat daar prima op. Dat zie je dus nu in crypto ETN op een huidige infrastructuur. Een beetje eh, dat omgekeerde. En straks kunnen die ehm, al die financiële producten op blockchain rails draaien, blockchain wegen. En dat zal veel sneller zijn en veel transparanter en veel makkelijker. Ehm, dus ik zie de toekomst meer dat dit soort producten uiteindelijk soort blockchain funds eh, gaan zijn. Wij gaan met Kuske houden we ook altijd een, een Kuske portfolio bij. Ja. Ehm, en daar schaffen we altijd nou ja, wat, wat producten aan die, die worden genoemd in de show. Ik zag natuurlijk eh, een aantal van ETN's. E ehm, je hebt natuurlijk de Bitcoin en volgens mij de Ethereum ook. Bitcoin, Ethereum, eh, Polkadot, Solana, Tron. Cardano? Avalanche, Polygon. Alles. En eh, we hebben een mandje. Alles. Daar zit Cardano in. Ja. ja. klopt. En wat moet je eerder voor een mandje gaan? Of zeg je, je kan eigenlijk beter gewoon voor een specifieke of misschien een combinatie van specifieke. Ik denk dat mandje het meest praktisch is voor beleggers. Ja. Ehm, je hebt exposure naar de grootste cryptocurrencies en een, en een paar wat kleinere. Mhm. Ehm, en het is goed afgewogen. Ik ben zelf um, zo'n mandje, ja ik denk dat dat het meest praktisch is. Of ik ben nog zelf steeds voorstander van hou het gewoon heel simpel. Eh, en neem een paar exotische assets. Nou, dan heb je dat mandje, is het eigenlijk al. Of je zegt ik koop Bitcoin en Ethereum en ik koop de rest van de ETN's. Met Bitcoin en Ethereum ben je er eigenlijk ook. Dus als je crypto exposure wil hebben en je vindt crypto interessant. Ja, je kunt gaan zoeken naar die ene crypto die keer duizend gaat. Dat doen heel veel beleggers. Dat snap ik ook heel goed. Dat doen we allemaal. Kans is wel eh, heel klein dat je die vindt. Als je hem hebt, dan eh, ja, good for you. Dat is goed gedaan. Maar ehm, als je dit voor de lange termijn wil doen, is het denk ik gewoon goed om, ehm, om te beginnen rustig. En rustig een beetje eh, te kopen en daar een plan voor te maken. En dat over een periode van 5 tot 10 jaar doen. En dan denk je dat ik over 5 tot 10 jaar, dan ben je wat ouder. Dan heb je een mooi crypto portfolio als je dat heel gedisciplineerd doet. Dan ben jij een hele blij man of meid. <laughs> ja. Je zegt 5 tot 10 jaar. Ehm, dat is ook een beetje de horizon voor, voor crypto beleggen. Ja. Gewoon lange termijn. Ja, dat zou ik wel doen. Je kunt, eh, tuurlijk kun je speculeren. Eh, dat, eh, dat doen heel veel beleggers. En dat is er helemaal niets mis mee. Ehm, maar ik denk uiteindelijk het doel van beleggen is dat je over de lange termijn een, een financieel aantrekkelijke positie hebt en een lekker fijne leven hebt. Dat, dat is uiteindelijk het doel, denk ik. Dus je kunt gaan gokken op de korte termijn. En dat staat iedereen vrij. of je kunt zeggen, nou, ik, bouw een, ik maak een plan en ik bouw een termijn portfolio. En ik denk dat je daar het is misschien wat saaier. Dat snap ik ook wel. Eh, nee, ik denk als je crypto in je portfolio hebt, dat het niet super saai is. Bij dat niet saai is. Ja. Maar ik kan me goed voorstellen dat jonge beleggers eh, al snel verveeld en als het niet een keer 10 gaat binnen een week. Ja. Dus eh, misschien kun, kun, je met een heel klein deel dat soort risico's nemen en het, grotere crypto portfolio deel dat je daar wat een, vaste plan voor maakt. Ja. ja. Ze zeggen dat crypto bood voorheen eigenlijk een beetje ehm, hetgeen wat goud ook bood tijdens een crisis. Een soort van stabiliteit binnen jouw portfolio. Ja. Ehm, geldt dat nog steeds? Ja. Eh, ja, ik denk wel, op de lange termijn. Ja, ik, de lange termijn komt vaak terug. Eh, hm. crypto is zo volatiel dat je, je kunt korte termijn eigenlijk helemaal niks zeggen. Het gaat, je zag bij die inval van Oekraïne dat het naar beneden schoot. Binnen 24 uur was het terug op dezelfde prijs. Nu is het zelfs wat gestegen uh, feit is dat het op de lange termijn heel laag correleert. Dat betekent dat het heel veel weinig ehm, eh, dezelfde prijstrend neemt als andere assets. Mhm. En dat, dat is voor beleggers interessant, omdat je wil eh, diversificeren. De verschillende assetklassen wil hebben verschillende bakjes, dat je een beetje stabiel vermogen kunt houden, kunt laten groeien. Eh, ik denk dat dat aspecten zijn die interessant zijn. Volatiliteit is nog steeds 80% per jaar. statistisch gezien is dat is dus gigantisch. Ehm, ja, eh, daar moet je wel eh, eh, rekening mee houden. Het wordt nog steeds gezien als het digitale goud. En de exacte functie van crypto en ehm, wat Bitcoin gaat zijn binnen een crypto-economie. Mm taak is nog een beetje de perceptie van Bitcoin. Bitcoin is eigenlijk in essentie een betaalsysteem wat globaal is. En het biedt mensen in een, in een omgeving waarin ze geen vertrouwensrelaties kunnen hebben, dat is het internet biedt het wel de mogelijkheid om dat te kunnen hebben. Dus je kunt op basis van Bitcoin blockchain vertrouwen creëren zonder dat je elkaar kent. En je kunt waarde overdragen en je kunt eigendom verifiëren. Nou, dat zijn allemaal bouwstenen voor een economie. En dat zie je eigenlijk in iedere cryptocurrency zie je dat terug. NFT's, hoe sta je? Want ik, ja, ik denk dat financiële NFT's uiteindelijk veel interessanter zijn. Dus dan kijk je naar eh, vastgoed, je krijgt naar leningen. Je krijgt, naar die kunnen ook allemaal heel specifiek eh, in NFT's worden vastgelegd. En als je dat op een globale markt brengt en als je dat volledig liquide hebt, ja, ik vind dat super interessant, maar dat zal nog wel even duren. Nu zie je de eerste adoptie met eh, games eigenlijk. Games is heel sterk met NFT's. En ik denk dat zeker de jonge generatie, ik hoop dat ze het snel gaan doen, is er komen heel veel vette games uit. Heel veel vette games waarbij je en kunt gamen en crypto kunt verdienen. Um, ja, ja, dat wordt heel leuk. Oh, ja, en dat, daar zijn, daar zijn dan acties aan het eh, eerste voorbeeld van. Er zijn natuurlijk allemaal een beetje imperfect. Maar dat, eh, ja, ik kijk er zelf ook naar. Ik heb vroeger ook veel gegamed. En uh, ik, <laughs> ja, als ik crypto kan verdienen met gamen, waarom niet? Hoe dan? Omdat blockchain is, is, is perfect voor games omdat je, mm, je hebt nu al bijvoorbeeld Fortnite of andere games. Je koopt dan ook al skins van, weet ik 60 dollar, Dat zijn best wel bedragen. Ja. En dan zijn ze niet van jou. Dus ze zijn nog steeds binnen het spel. En mm. straks met blockchain kun je dat, is het helemaal voor jou. Kun je het dan oh, allemaal verkopen, kun je markeren. Oh, dat is wel interessant, ja. Ja, dat is heel leuk. Maar dat stimuleert eigenlijk ook heel erg die, die metaverse. Ja, zeker. Daar hangt er allemaal mee samen, ja. ja. ja. en crypto is eigenlijk want ik denk niet dat zo'n metaverse gaat niet gebruik maken van het traditioneel financieel systeem. Dat is heel onhandig meer. Ja, weet ik veel ja, Dus het gaat gebruik maken van crypto en DeFi. En eh, ik denk dat dat de grootste adoptiefactor gaat zijn. Gaming. Er zijn 3 miljard gamers. Ja. bijna de helft van de wereldbevolking. Ja, de gaming-industrie is booming inderdaad. Ja, heel booming. Ja, nou heel leuk. Ja. Dus ik denk dat dat ook zeker voor... Eh, jongens en meisjes die van game houden, ik zou het in de gaten houden. Gamefy, ja. zoek maar eens op. Gamefy. Gamefy, ja. Jullie hadden volgens mij ook ehm, een ETF in de metaverse? Zeker. Ehm, dus dus een, een ETF, ESPO e is er, ESPO. Mhm, daarmee kun je eigenlijk beleggen in het hele metaverse verhaal. Ja. Ehm, er is een ETF, Digital Assets Equity. daarmee kun je beleggen in de hele infrastructuur die nodig is voor, om crypto naar de man te brengen eigenlijk. Mhm. Dus mining, dat zijn exchanges, dat zijn payment of en on Semiconductors, hele belangrijke in het hele metaverse verhaal, want dat is overal voor nodig. Zelfs om crypto te minen. Dus die hebben we nodig. Ehm, en er zijn nog een aantal ETF's. Misschien eh, kan ik die na de podcast trouwens toch niet opgenomen. Dan kan ik het, eh, kan ik het even doorspelen. Top. Ehm, maar dat zijn wel de grootste, ja. Jordi, bedankt voor het delen van je kennis. Handelen in grondstoffen is wat lastig, maar gelukkig zijn er een hoop mogelijkheden die dat makkelijker maken. Wij voegen daarom een ETC in goud toe aan het Kuske portfolio. Dit biedt tevens wat stabiliteit in tijden van een crisis. Na aanleiding van het interview met Thomas Franke van Van Eck Europe voegen wij de Van Eck Crypto Leaders ETN toe. En wil ik Thomas ook nog hartelijk danken voor het leuke, maar ook interessante interview. Kuske bedankt haar vrienden Van Eck en Beurspro die de talkshow mede mogelijk hebben gemaakt. Adviezen zijn gegeven op persoonlijke titel en onafhankelijk van Kuske tot stand gekomen. Deze talkshow bestaat uit vier blokken. Beursnieuws, beleggen in praktijk, tech versus fund, fire en crypto. Bekijk, luister of lees de blokken via YouTube, Instagram of op de website www.kuske.com. Zoals gewoonlijk sluiten we deze show af met Raad het Aandeel. Raad het Aandeel. Iedere maand maak jij weer kans op leuke prijzen door het aandeel te raden en in te vullen op www.kuske.com slash raad het aandeel. Het aandeel van vorige maand werd al gauw goed geraden. Het ging hier namelijk om het aandeel Netflix. Deze maand maak jij kans op een overnachting in het Arcade Hotel te Amsterdam. Welk aandeel van het techbedrijf bekend van het Habbo en Hideaway Hotel en sponsor van een divisie voetbalclub heeft met een omzetgroei in het vierde kwartaal van 120% ten opzichte van een jaar eerder zijn eigen groeivoorspellingen overtroffen. Ben jij het aandeel? Ga dan direct naar www.kuske.com slash raad het aandeel en maak kans op een overnachting in het Arcade Hotel in Amsterdam. Wekelijks een nieuw item. What's up next? Beleggen in praktijk. Beleggers Academy legt je uit wat het voordeel van de ETF is en trader Jody van der Pas deelt tips over hoe jij je emoties in bedwang kan houden op de beurs.